давай, давай, Катя, оп, оп, оп. Седьмым пока, минус десять. 시정가 네, 강아지 Пятый секунд проигрывает Гагалиной на отрезке. Грамотно, грамотно. Дорожников Дмитрий, Смирнов Алексей на 8 до 9 позиции, 3 секундах Бездин Илья, на 10 Рылов Иван, на 11 Цветков Евгений, на 12 Матренцев Михаил, на 14 Шумякин Алексей, на 15 Шастакин Антон, на 16 Рыбаков Андрей, на 12 Владимир Иван, на 11 Попов Виталий, 5 секунд.